Like always. Like always. da minha mãe por ter feito um viciado Lembro de quando era menor, ficava na frente do rádio Só tocava 50 sete e o eco bolado A dificuldade era grande, E saía presidente, nos letra que eu faço. Única filha do general, tô tá sendo procurador. É, desconfico amanhã, é então vou de mim, bebi. Like always. Like always. Dirigir vai ser ser não, vingar vai ser tá bom.